Mengapa tidak kau tiduri Kau hanya terus menangis kosong sudah Hidup ini Bila kau hanya bicara Guling bantamu kan bertanya Apa yang kau pikirkan no oh? Kau hanya bawa air mata dan ketawa yang kau paksa Lantai kamar bukan bertata Mengapa nona pengecut tetap saja hidup ini Sebagai nyamuk malaria Sebagai nyamuk malaria Sebagai nyamuk malaria